Hello! <laughs> Hello! Hi! My name is Ruud and я uh, from uh, Amsterdam. And находиться сейчас здесь, in Кыргызстан, uh, впервые. И я буду делиться своими впечатлениями. And я на Исикуне! Let's go! На самом деле, моя родина Голландия and uh, Кыргызстан очень-очень похожи. Uh, только разница в одном. Они, uh, они, они, они не, по, не палятся. Они не палятся. Let's go. Дальше, дальше. Я убедился, что Кыргызстан это уникальная страна. Только здесь, на Истыкуле, местные жители могут сделать из трехместного люкса шестиместный полулюкс. Дальше пойдемте. Очень много интересного здесь, в этой стране. Здесь uh, very, uh, uh, очень, очень кристально чистый песок. Очень. О, о. My God. Oh my God. Oh no. No, no, no. Hi guys. Uh, мой отдых на Искулейт подошел к концу. Uh, мои деньги закончились, и я вынужден и идти в свой родина Амстердам. Hey! Видите, будет? А ну стоять! А, я вынужден бежать свой родина! Бежать свой родина! Эй! Нету Марин! Марин нету! Ты знаешь, что эта ночь для тебя. Она должна быть полной веселья и удовольствия. Натуральные компоненты, любимый вкус и чарующая свежесть живого преобразят твою ночь и подарят тебе всю полноту ощущений. Живое. Окунись в поток веселья. Поток веселья.